كنت معكم من جديد آه، في هذا الفيديو الذي سأتحدث فيه عن صيغ المبالغة لكني سأتحدث عن إعراب صيغ المبالغة وعن عملها قبل أن آه، أتحدث عن صيغ المبالغة وعملها تذكر معي جيدا أن صيغ المبالغة هي من المشتقات التي تؤخذ من الفعل مثلها مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذه صيغ المبالغة هي مشتقة من الفعل كما أوردته في فيديو سابق مشتقة من الفعل وتدل على من قام بالفعل واتصف به على العمل وعلى من قام به ولكنها تدل على الكثرة على كثرة حصول الفعل والمبالغة فيه فمثلا عندما أقول العلام صيغة مبالغة بمعنى أنه كثير العلم وأنه مبالغ في علمه سبحانه وتعالى فأقول الله العلام الغيوب نجد أن صيغة المبالغة هنا هي العلام صيغة المبالغة العلام إعرابها خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره يعني احنا نحن قمنا هنا بإعرابها حسب موقع من الجملة لأن الله مبتدأ ماذا عملت فيما بعدها؟ عملت نفس ما يعمله الفعل فمثلا لو قلت الله يعلم الغيوب سيكون يعلم فعل مضارع والفاعل مستتر والغيوب مفعول به عملت نفس العمل فقد رفعت الفاعل المستتر ونصبت المفعول به فنقول العلام خبر للمبتدا وفاعلها مرفوع آه، مستتر تقديره عائد على الله والغيوب مفعولا به إذا كيف أنا عرفت أن لها فاعل لأنها صيغة مبالغة وصيغة المبالغة تعمل عمل الفعل وهنا نستنتج وقبل أن نستنتج أن صيغة المبالغة صيغة المبالغة العلام هنا معرفة بأل التعريف فقد عملت بدون أي شرط عملت بدون أي شرط طالما أنها معرفة بأل التعريف تعمل بدون شرط أما إذا كانت مجردة من أل التعريف ففي هذه الحالة يجب أن تتوفر فيها شروط فمثلا المؤمن شكور ربه على نعمه صيغة المبالغة هنا هي شكور لو أتينا إلى إعرابها نفس الإعراب السابق المؤمن مبتدأ شكور خبر وكأني قلت المؤمن يشكر ربه على نعمه يشكر فعل مضارع والفاعل مستتر وربه مفعول به شكور قامت بنفس العمل الذي قام به الفعل فقد رفعت الضمير المستتر ونصبت المفعول به بعده فقلنا ربه مفعول به منصوب لكن عند النظر إلى كلمة شكور صيغة المبالغة التي هي على وزن فعول نجد أنها عملت وهي مجردة من أل التعريف فما سبب ما هو الشرط الذي توفر بها عندما تنظر بقليل من التأمل ستجد أن شكور دلت على الحال وأيضا الاستقبال فهو شكور في الحال وأيضا في الاستقبال أي دوام الشكر شكور صيغة مبالغة طبعا آه، للتذكير فقط دلت على كثرة الشكر أيضا وهذا سبب تسميته لها صيغة مبالغة أيضا وقعت خبرا للمبتدأ وهذه الشروط التي نتذكرها موجودة في اسم الفاعل أنها صيغة المبالغة المجردة من آلة التعريف تعمل فيما بعدها أي ترفع فاعلا وتنصب مفعول به إذا دلت على الحال والاستقبال وإذا وقعت خبرا للمبتدا سننتقل إلى آه، أمثلة أخرى لنتعرف فيها على عمل صيغ المبالغة المجردة من على التعريف لاحظ معي لدينا هنا أربعة أمثلة المثال الأول ما غفار الذنوب إلا الله لدينا صيغة مبالغة وهي غفار على وزن فعال وهي دلت على المبالغة والكثرة أي كثرة الغفران للذنوب نجد أنها سبقت بنفي ونجد أن غفار رفع فاعلا مستترا غفار آه، عفوا رفع الفاعل الله الوارد هنا في الجملة ونصب المفعول به الذنوب يا معطاء الخير أجرت ويا معطاء الخير أجرت هنا معطاء منادى أو سبق بنداء وهو وهي صيغة مبالغة صيغة المبالغة إذا سبقت بنداء وهي مجردة بأل التعريف فإنها تعمل فيما بعدها فقد نصبت الخير مفعولا به ورفعت الفاعل المستتر أحب رجلا معطاء الفقراء مالا لاحظ معي أنا وصفت الرجل بماذا؟ بأنه معطاء إذا معطاء إعرابها هنا صفة لرجل نجد أن معطاء مأخوذ من الفعل أعطى فقد نصبت بعدها مفعولي مفعولين المفعول الأول والفقراء والمفعول الثاني مالا هي تعمل نفس عمل الفعل بالضبط ينصب مفعول واحد تنصب مفعول واحد الفعل ينصب مفعولين تنصب أيضا هي مفعولين لكن آه، نجد أنها عملت عمل الفعل بسبب أنها أتت صفة للموصوف أرحيم أبوك بالضعفاء هنا لدينا الفعل رحيم عفوا الفعل رحم أخذت منه صيغة المبالغة رحيم على وزن فعيل صيغة المبالغة هنا رفعت بعدها الفاعل أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة سبب عملها هنا لأنها سبقت باستفهام وهنا نستنتج أن صيغ المبالغة المجردة من آلة التعريف تعمل عمل فعلها بشروط هي أن تدل على الحال أو الاستقبال وأن تقع خبر المبتدأ أو صفة الموصوف أو تسبق بنفي أو استفهام أو نداء في حالة أنها سقط منها هذ... سقطت منها هذه الشروط فهي لا تعمل إطلاقا وهنا نستنتج استنتاج أخير أن صيغ المبالغة المجردة من آلة التعريف تعمل عمل فعلها بشروط هي أن تدل على الحال أو الاستقبال وأن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام أو نداء أو تقع خبرا لمبتدأ أو صفة لموصوف وهنا أترككم في رعاية الله إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله